يا أكرم من هوى قلبي أصدق من بغى قربي فداها قلبي وروحي هي أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم اليوم فيديو جديد فيديو شرح زيادة ختم من برنامج فيديو تحرير تحرير الفيديو البرنامج هذا طبعا تحريره راح يطلع لكم أسئلة فيديو بريد الكتروني وباسورد راح تفتح البرنامج الحين تفتح البرنامج تنتظر حتى يفتح يطلع لك هذا ال... الايميل كلمة السر راح تنسخ هذا تضغط click يمين نسخ تجي هنا تضغط click يمين لصق تجي عند الثاني هنا نضغط click يمين نسخ تجي هنا كليك يمين لصق قبل ما تسوي اي شيء طفي النت واضغط على اتصال بعد بعد ما تسوي زي كذا تضغط على هذه اللي موجودة هنا هذه لما تضغط عليها بعدها تلقي زي كذا تضغط على اوك بعدها على خلق الموضع البرنامج بعدها تضغط على هذه تضغط على تسوي اي شيء تبغاه وتفتح البرنامج زي كذا ارجع شغل النت خلاص ومنتج وبعد ما تخلص اي شيء كل شيء مثلا زي كذا بعد ما خلصت هتضغط على هذه راح تختار الاسم اللي موجود هنا تضغط على هذه وراح يبدأ يسوي معاك لا يجي لا ختم الشركة ولا شيء طبعا كل ما تبدأ تفتح البرنامج قبل ما تفتح طفي النت كل ما تفتح البرنامج طفي النت عشان ما يرجع الختم موجود طبعا هنا وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda.